hello and welcome friends MySQL सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है माई एसक्यूएल की तो चलिए आइए माई एसक्यूएल में कुछ नया सीखते हैं यहाँ तो जो भी हमारा पासवर्ड है वो पासवर्ड में डाल देता हूं और एंटर करता हूं यहाँ पे आ चुका है डेटाबेसेस को देखने का कमांड होता है सो डेटाबेसेस इस तरीके से और यहाँ पे टर्मिनेशन दे करके इस तरीके से ही आ जाएगा हम पुराना ही कोई डेटाबेस यूज करेंगे ठीक है तो जैसे मान लीजिए होम नाम का डेटाबेस जो है वो हम यूज करना चाहते हैं या कोई अन्य डेटाबेस भी जैसे पोर्ट टाइम एच लिखा हुआ है ये पहले से डेटाबेस मैंने बना दिया अगर आप नया डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस इस तरीके से और डेटाबेस का नाम दे देंगे तो आपका डेटाबेस बन जाएगा जैसे मान लीजिए होम एच नाम से डेटाबेस मैं बना रहा हूँ होम एच ठीक है देख रहे हैं यहाँ पे टर्मिनेशन दे दीजिए बन गया तो आपको ऊपर होम एच दिखाई देगा अब ये रिफ्रेश नहीं हुआ है जिसकी वजह से ये दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको ये दिखाई भी देगा ठीक है अब हमें क्या करना है आगे आगे का समझिएगा बहुत यहाँ पे हम कौन सा डेटाबेस यूज करना चाहते हैं उसके लिए यूज कीवर्ड दे करके और फिर यहाँ पे लिखेंगे होम जैसे मान लीजिए हम होम नाम का डेटाबेस यूज करना चाहते हैं जो पहले से बना हुआ है यहाँ पे टर्मिनेशन देंगे ये आ जाएगा अब यहाँ पे हमें बनाना है टेबल तो क्रिएट टेबल लिखिएगा कमांड टेबल को बनाने के लिए ठीक है जैसे क्रिएट टेबल लिखिएगा और टेबल का नाम देना होगा तो यहाँ पर मैं कोई भी नाम दे देता हूँ like home T home T दे देता हूं होम टी ठीक है इस तरीके से होम टी दे दिया अब यहां पर सपोज कीजिए स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो आया यहां पे लिखा रोल फिर नंबर ठीक है इस तरीके से लिख दिया रोल नंबर और रोल नंबर प्राइमरी की होगा या नहीं होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फिलहाल इसको इंटीजर रख देता हूं कॉमा देता हूं कॉमा देने के बाद आपको क्या करना होगा जैसे ही आप कॉमा दे देते हैं तो फिर आपको दूसरा फील्ड देना है नेम तो ये नेम दे दिया और नेम कौन सा डेटा टाइप होगा वेर कैर डेटा टाइप होगा तो ये वेर कैर लिख करके यहाँ पे इसकी साइज मेंशन कर देते हैं 20 कॉमा दे देते हैं फिर यहाँ पर अगला जो फील्ड है वो मैं दे देता हूँ जेंडर तो ये जेंडर दे दिया और जेंडर देने के बाद यहाँ पर क्या करना है आपको simply C H A R char data type रख देना है और इस ब्रैकेट को करना है क्लोज यहाँ से करना है टर्मिनेट अगर कोई अन्य फील्ड आप नहीं देना चाहते हैं तो अगर देना चाहते हैं तो इसी क्रम में आगे बढ़ सकते हैं और एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा देख सकते हैं अब हमको देखना है कि हमारे डेटाबेस में क्या क्या बना है तो उसके लिए आगे क्या करना है वो बता देता हूँ उसके लिए हमें यहाँ लिखना है डी कमांड e और यहाँ पर अब हमें उस टेबल का नाम देना है जैसे होम होम नाम दिया था क्या नाम दिया था टेबल का होम टी तो H O M E T ऐसे करके लिख दिया और यहाँ से टर्मिनेशन दिया और एंटर कर दिया आप देखेंगे कि क्या क्या हमने बनाया था किस किस तरीके से डेटा टाइप अरेंज किए थे वो सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है ठीक है अब हम आगे क्या करने वाले हैं वो समझ लेते हैं जैसे मान लीजिए कि हमें इसके अंदर चीजों को इंसर्ट कराना है तो इंसर्ट कैसे कराएंगे इंसर्ट कराने के लिए क्या करेंगे कि इसमें चीजें इंसर्ट हो जाए तो थोड़ा सा बने रहिए हमारे साथ पहले आपको यह बता देता हूं कि अगर आप टेबल देखना चाहते हैं कि कौन सी टेबल बनी है टेबल का नाम क्या है तो आपको लिखना होगा सो टेबल इस तरीके से सो टेबल लिख दीजिएगा लिख दीजिए सारे टेबल्स आपको दिख जाएंगे इस डेटाबेस के अंदर तो ये देखिए इस ये ये टेबल बने हुए हैं इस डेटाबेस के अंदर देख सकते हैं ये सारे टेबल्स के नाम है हमारा जो टेबल है वो किस नाम से है होम टी नाम से ठीक है तो चलिए आगे बात करते हैं आगे हमें कैसे क्या करना है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए तो यहाँ पर अभी फिलहाल हमें क्या करना है यहाँ पर चीजों को इंसर्ट करवा सकते हैं हम कैसे इंसर्ट करवाएंगे इंसर्ट करवाने के लिए हमें इंसर्ट इनटू कमांड टाइप करना होगा इस तरीके से इंसर्ट और फिर यहाँ पे इनटू तो इंसर्ट इनटू कमांड आपको टाइप करना होगा फिर यहाँ पर आपको टेबल का नाम देना है हमारे टेबल का नाम क्या है होम टी तो यहाँ पे लिख दीजिएगा होम फिर टी इस तरीके से करके ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा आप यहाँ पर चीजें हमें देनी है तो जैसे मान लीजिए इसमें देना है आ, आ, क्या देना है जैसे पहले तो टाइटल बताएंगे हम टाइटल हमने क्या क्या दिया था तो रोल नंबर था तो यहाँ पे लिख देंगे रोल स्कोर नंबर जैसे लिखा हुआ था बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे रोल नंबर रोल नंबर लिखने के बाद जो दूसरा टाइटल था वो क्या था तो यहाँ ऊपर दिख रहा है आपको नेम तो नेम लिख दीजिए कॉमा दे दीजिए फिर तीसरा टाइटल क्या था तो तीसरा टाइटल था जेंडर तो यहाँ पे जेंडर दे दीजिए जेंडर देने के बाद आपको क्या करना है सिंपली इसको करना है क्लोज और क्लोज करने के बाद एंटर कर देना है तो एंटर करेंगे तो ऐसे आएगा अब यहाँ पर आपको देना है वैल्यूज क्या देना है वैल्यूज तो वैल्यूज ऐसे करके देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे अब क्या करना है आगे देखिए जैसे ही हम वैल्यूज दे देंगे तो इसमें वैल्यूज हमें डालनी होंगी ठीक है जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पहला जो है उसमें रोल नंबर डालना है हमें तो रोल नंबर आप सीधा सीधा यहाँ पे डाल देंगे और फिर जो नेम है वो डालेंगे तो इसी तरह तरीके से हमें करना होगा ठीक है तो यहाँ पर पहले मैं क्या करता हूँ रोल नंबर डाल देता हूँ रोल नंबर वन हो गया कॉमा देंगे और सिंगल रोटेड कॉमा के अंदर यहाँ पर डालना है नेम ठीक है तो राम डाल दिया ठीक है नेम में राम डाल दिया यहाँ पे कॉमा लगाएंगे कॉमा लगा करके क्या करेंगे यहाँ पर अब हमें डालना है क्या लास्ट में एक बार देख लीजिए जेंडर तो यहाँ पे मैं कर देता हूं खाली क्या एम एम यानी मेल तो यहाँ लिख दिया एम क्लियर तो सिंगल इटेड कॉमा के अंदर एम लिख दिया और इसको बंद कर दिया इस तरीके से और बंद करने के बाद इसको टर्मिनेशन भी देना है तो ये टर्मिनेशन दे देंगे और एंटर करेंगे तो query okay one row affected इस तरीके से आएगा अब देखिए सेलेक्ट कमांड का यूज बताता हूं तो सेलेक्ट यहां लिखना है सेलेक्ट एक डीडीएल कमांड होता है ठीक है तो सेलेक्ट आपको लिखना होगा तो ये लिखिए select S E L E C T इस तरीके से और सेलेक्ट लिखने के बाद यहां पे लगाइएगा एस्टेक सिंबल यानी ये स्टार वाला सिंबल जो दिया होता है एट नंबर अल्फा न्यूमेरिक की पर इसे आप लगा दीजिएगा और लगाने के बाद आपको करना क्या है सीधा सीधा जैसे ही ये लगाइएगा तो कहां से इसे लेना है टेबल का नाम क्या है तो यहाँ पे फ्रॉम हमारे केस में टेबल का नाम है होम टी तो यहाँ पे लिख देंगे होम टी इस तरीके से और फिर टर्मिनेशन देकर के एंटर करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड हमने इंसर्ट करा लिया है इसी तरीके से आपको दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट कराना हो इसमें तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू लिखेंगे